Saluto ciu, jen Ivo Dia via Dio, kai hodio mi volas paroli al vi pri io kio tre genas min kiam mi legas pri gi, sed anue, anta ol mi komencos mian videoblogon, mi simple volas diri al vi, se vi ja havas Facebookan a konton shato mi an facebook an pajon kiel ne char mi of the elsenders det hier kompeten neble mi ein video blog in sed an ka interesa in ne esperanta in lingva in kaj tio plu am um, shato so kaj ech foje al foje mi al senda stranga in bildo in de mi faranta stuta in afero in do simple shato jin nun put it mi a video blog op por hodiau Mi volas paroli al vi pri la ideo ke multaj homoj pensas ke Ciui actoroi inspezas multe da mono, char ofte, lasta tempe, cae dum mia presca tuta actora vivo, mi legis in de diversai homoi, ciui pensas che, oh, cia actoroi povas inspezi tio multe da mono, ili ne faras gravan laboron, exemple, ili ne esas curacistoi, advocatoi, iugistoi, cae tiel plu, mi ne Sed ili pensas che gi estas ne grava laboro, cae ciui povas fari gin. Nun, mi volas um, paroli pri miei propri spiritui kai ancau pri la film industrio mem, char mi pensas che estas multe da miscomprenoi pri ci. Kai mi estas actoro, do gi estas grava por mi. Mi ne sias ciu ci tiu videoblogo interesos vin, sed ne gravas, estas mie canalo, mi povas pri paroli tion kion mi volas, ciu ne? Do, um, antau ses iaroi, mi comences studi actoron. Mi studis ce ne fama, sed ancau ne... ne fama... ne fama? Oh. <laughs> um yeah, mi studis che mes fama uh, teatro Leneo Chitia in Sydney. Kai mi modus la nun tagon, um ki mi uh, en la class chambron, char ni havis tre maljunan brutan instruiston, kai li sidigis la tutan um classon. Uh, Estes parescal 3 dek studento in la classo kai li didis al ni tre serioze. Servi Estas ci tie por farigi famulo, eliru al mia ciambro, char de tio vera shine, ne nium a casos. Se vi esas ci tie por farigi ricciulo, eliru al mia ciambro, char de tio vera shine, ne nium a casos. Sed, se vi esas ci tie por farigi actoro, mi instruos al vi cion cion mi priscias, char ja nur aktoroi povus esti aktori kai compreneble le play parto de homoi ne comprenas tiun in frazon nur aktoroi povus esti aktoroi sed poste vi vidos kial mi diras tio do mi studis uh, tie dum jaro kai je la comenzo de la jaro estis 3 dec studentoi kial mi jam diris Um, sed je la fino de la jaro, estes nu dec studentoi, ciaro fakte la la tuta yaro estis tre energi plena um, ne plena sed uh, plena gi prenas multe da energio de los studentoi kai nu de tui qui vede volas esti di actoroi povas completigi la tutan kurson sed je la fino de la curso mi pensas che, au mi sentis ke vazau mi este sur la pinto de la mondo sur la, la pinto de la pinto de la mondo mi sentis ke la tuta vivo es das antau mi mi fin fine povas nomi min aktoro mi povas um, pato preni en grava e kai in ponai kai tio plus sed post Um, kai kiam mi elidis al teatro Leneo, pareskau tui mi vidis la realan mondon vere ne existas tiel multe da laboro, sed existas multege da aktoroi kai homoi kiui valas esti aktoroi. Kai dum preskau unu jaro, mi gainis preskau ne nion, char ne estas tiel multe da laboro, kai poste, um, post multe jaroi, mi fakte legis artikolon kiu en havas Interessant statistikon per la film industrio. Gi dides ke nur 1% de ciui aktoroi en Australio povas en spesi suffice tam bono per viv tenisin nur unu procento tio signifas che ke la restajo del actoroi devas fari alia in occupo in sam temper. do Um kiel vi povas imagi, ne tiel multe da homoj post iom da tempo volus esti aktoroj, ĉar ĝi estas tre malfacila laboro. La laboro estas malfacila, sed ankaŭ la enspezo estas terura, ĉar verŝajne vi neniom enspezos monon. Fakte dum ses jaroj mi enspezos monon nur tri fojojn kaj ver vere mi povas enspezi pli da mono, sed mi estus kelnero. Vere gi esas tiel terura. Do, kiam vi vidas char yen la la kerno de chitu video blogo kiam vi vidas filmon aspektas filmon kai vi vidas novan visajon kai vi vidas alvimen hm Mine niam antaue vidis citiun actoron, cae lasta tempe li aperis in tiu filmo, cae tiu filmo. Shainas ke li subite famigis. Nun, mi valas didi al vi, ke presca ne niam actoroi subite famigis. Se vi vere studas li in vi protocolon, veri vi vidas ke li estis actoro dum dudek, tridek jadoi, vere kai dum dude kai tride kiaru ili in speses preskal ne nion exemple mi forgesas la nomon del actoros, se la chef actoro um, del filmo uh, avatar um, antal tiu filmo li fakte um, preska resignis de actorado char li ne povis in spesi sufiĉe da mono por um, simple viv tenisin li fakte antal ol li um, rolis en um, tiu filmo Li diris che li nur havis du mil dolaroi en la banco pos du dec jaroi de actorado, ca li facte aperis in quelcae gravae filmoi, ne ciel la cef rolulo, sed almenau en uh, eh, posizio iom grava. Do, mi volas simple priparoli tion, char mi, mi volas che... Mi ne sias cion mi volas, mi simple volas uh, purigi tu in miscompreno in pre actorado charge estas grava al mi mi tre shatas la film industrio sed said multa homway havas nedi align per evo in pre g kato jus salte sur la liton atendu momenton kato kato do Yen la fino de mia um, uh, video blogo se vi shatis gin, shatu gin, um, uh, <laughs> abonu <laughs> mian kanalon, diskonigu ĉi tiun filmon se vi ŝatis ĝin, kaj mi vidos vin en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi ĵetos mian katon al vi. <laughs>